Hey guys, Jew here, Jebel Coin Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo paano i-cure ang bagong gawang uh, concrete koi pan. Paano tanggalin ang uh, residue ng bagong gawang concrete koi pan. Tandaan nyo guys, kailangan gawin niyo ito para maging habitable o pwede nang matirhan ang inyong bagong gawang concrete koi koipan at maiwasan na mamamatay ang inyong mga koi fish. So without further ado guys, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa bagong videos. So ito na ang bagong concrete koi pan sample natin guys. Styrofoam lang ito. Pero same lang ito ng ano bak malaking koi pan tulod. Concrete koi pan tulod niyan doon. Uh, miniature lang ito. <laughs> so ang unang gawin nyo guys ay kumuha kayo ng suka kasi ang suka, acetic acid yan, makaremove yan ng mga chemical residues. Pahiran niya itong ano, dito yung sa loob ng concrete pan wall, pahiran niyo ng suka at saka yung sahig. Pagkatapos guys, lagyan ng ninyo ng tubig. Kailangan punong-puno nga level dito sa itaas ang tubig para matanggal talaga ang mga residues ng cement so ang gawin nyo lang guys lagyan nyo lang ng stem ng saging yan punuin nyo lahat ang koipan ng stem ng saging at isama nyo din itong uh, dry leaves ng saging yan ilagay nyo lang dito guys ng one week uh, for a week lagay nyo dito guys then after a week guys tingnan nyo dito ang tubig kung meron na bang mga uh, microorganism aquatic microorganisms na nakatira muna yung ano guys usually guys ang lalabas dito guys ay yung uh, infusoria tingnan yung mga mahigay maliliit yan na organisms pwede yang ipakain sa frying ha ah. infusoria yan nalabas yan guys normally for a week saka may, meron ding ano uh, yung larvae kitikiti o waya-waya yung larvae ng mosquito pag meron na present na yan uh, meaning kung present na yung mga microorganisms aquatic organisms na nakatira dito guys, yan ang signal na wala ng chemical residues ang concrete koi panyo kasi habitable na siya, pwede na siyang matiran kasi nandyan na ang yung mga uh, organisms mga aquatic organisms na nakatira so yan ang indication guys usually one week talaga guys ano na yan ready na yan ano tirahan ng con newly concrete koi panyo dapat guys gawin nyo talaga ito guys kasi pag nilagyan nyo kagad ng isda sure ko you guys patay yan so ganito talaga ang gawin nyo guys so yan siguro yung ano enzymes din ng banana stem nakatulong din yan matanggal yung mga residue chemical residues ng bagong gawang koi pan So, tandaan nyo guys, importante talaga ito ninyong gawin bago lagyan ng ano, isda ang inyong bagong gawang koi pan. Saka guys, after <laughs> dito pala guys, huwag nyong kalimutang i-turn on yung filter nyo mga pwedeng sa ano guys yung filter filtration system uh, usually din <laughs> one week bali ang curing guys one week and then yung cycling ng tubig na bagong koi pan nyo guys for a week din i-turn on nyo lang yung filter nyo wala pang isda guys para ma-cycle ang tubig ang cycle guys meaning ng cycling ng tubig guys ay yung uh, yung tubig ay na-condition na guys, na process na ng mga beneficial bacteria galing ng filter media nyo. Kaya one week dito guys, curing ng newly koi pan nyo at saka cycling ng uh, tubig for a week, bali 2 weeks uh, bago nyo lagyan ng koi pan nyo para safe ang isda nyo. Okay? So yan lang ang tandaan nyo guys. Okay? Kung meron kayong tanong, comment down below guys. At paki-like and share na din ito sa mga ah, fellow koi fish keepers, fish keepers friends natin